इंदौर से मेरा विशेष ने इसलिए भी रहा है क्योंकि ये सुमित्रा ताई का शहर है नौ बार इस शहर ने उन्हें चुन करके देश की सेवा करने के लिए भेजा संसद में भेजा और स्पीकर के तौर पर सुमित्रा ताई की उन्होंने जो कुशलता से संयम से कार्य किया उससे न सिर्फ मैं जो भी पार्लियामेंट चल रही थी उस समय अगर टीवी देखने की आदि थे उन सबके मन पे ताई ने एक अमिट छाप छोड़ी है और बहुत कम लोगों को मालूम होगा आपको तो इतना लगेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री है लेकिन हमारी पार्टी में मोदी जी को भी अगर कोई डांट सकता है तो ताई डांट सकती है सुमित्रा ताई इस बार इस पूरे मध्य